Ba, han telebistarik izango alda. Bai, baina, ete besat bakarrik. Ta zelatungo erromeriarekin ze pasatuko da. Han ere zehoz izango da, Mari Carmen. Ta ez badago, lasai, xapre hor atzean omen dator. Jode, txori bat. Nazio eta zestatu formula zaharrik ez bengai gaizu esnatu Ta benetako irotzarako prestatu Lurretik kanpora ardezagun oztatu Autogobernu lan taldeari ostikoa Estrategia aldaketa drastikoa Arren adien zungure pronostikoa Badator independentzia kosmikoa Zeta Arrasi bat Barruan ez dira hogei baino kabiltzen Lehen bizi bostu zan, diber txona erikitzen Kase gira bat ondara, da loak zen modu ona hause Erretiren orde sortu mila baratzen Uraldean jarri nahi dugun bezalaxe Elkaren ondoan, baina bitatarratzen